Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a ver qué es Scratch. Scratch es un lenguaje de programación y una comunidad en línea que permite crear divertidas animaciones, desarrollar videojuegos e interactuar con dispositivos periféricos, por ejemplo, para realizar proyectos de robótica. Se caracteriza por tener un entorno de trabajo amigable e intuitivo, donde el código se expresa en bloques encastrables, una suerte de Lego digital, lo que lo constituye en una herramienta ideal para que los niños comiencen a programar. Fue creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, con el objetivo de contribuir a desarrollar en niños y jóvenes habilidades del siglo XXI, como el pensamiento creativo, el razonamiento sistemático y el trabajo colaborativo. Para conocer más de Scratch, les recomiendo que visiten el sitio web oficial scratch.mit.edu y exploren algunos proyectos haciendo clic en ver ejemplos. Allí encontrarán los proyectos de la comunidad agrupados en categorías como animaciones y videojuegos, arte interactivo y música y baile, entre otros. Nos vemos en la próxima lección no olviden que pueden encontrarnos en el canal de Talleres de Scratch en YouTube y en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Talleres Scratch.